Ei, hola a tothom, sóc l'Alantur, benvinguts a un nou vídeo, de fet és el fi, la finalització del, <laughs> del vídeo. Tenia ganes de, de tornar a publicar una miqueta amb, amb vídeos d'aquest estil, no? que no fossin tant de videojocs, que també em portaré, sinó més de estil videoblog, tot i que en aquest vídeo no he parlat massa, però ja sabeu, ara toca parlar. Doncs ja <laughs> sabeu, si ara, eh, si us ha molat el vídeo, compartiu-lo, Fiqueu-me la ben maco, deixeu comentaris amb el que voleu explicar de la vostra vida i misèries a Andorra i fins una altra. <laughs> Adeu.